Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semua dalam Safriak Hari ni kita akan sambung lagi Kita punya Agent Ali Season 3 Episod yang ke-8 Tanpa buang masa Jom Oh start dengan opening Lah Alright Alright Oh yelah kita tahu yang Kim Seruling Kita tahu yang dia bersubah kan Oh dia, dia, dia punya backstory Sebelum ni dia punya instrumen ni lah Seruling lah Ni kakak dia Jenny lah kan Ataupun Jenny ni kakak angkat dia ke? Kenapa tak tidur lagi? Oh, warden, warden Oh, my music Sini kau Oh, alright <laughs> Sorry So, kira Jenny ni bagi semangat lah kat dia kan Oh, transition ke masa sekarang Kalau pagi-pagi buta Ha. Oh, tuning kita. Oh, dia dia punya tuning kita tu sebenarnya Abang dia lah. jumpa dengan ni ah. Oh. Lama ni dia tipu kan. Tuning kita, tuning kita. Eh, Ali. Oh. oh, oh maybe betul, maybe betul. Kim. Pasal semalam. Oh. Hmm. Yelah yang Apa kecoh tu kan. Apa And then ya yeah, Dr. Maaf. Akram pasal Quattro. Akram. Nama dia Akram. Ya. Yeah. Nah, cuba tengok. Tunjuk masa sebelum kejadian. Oh, jap dia nak tengok balik CCTV ya. Eh. Forward. Mesti ada Berhenti. something yang suspicious. Hmm. Ya. Yeah. Kenapa? Oh tak Oh yang ni ejen Okay Siapa ni fit dengan ni kan Bobby ke apa ya Ada seorang Sekejap eh, ni siapa Ni aku tak pernah tengok Tak tahu siapa Woo! Korang lawan DOS Come on lah Oh. Semua orang datang eh. Ke mana ni empat lawan dua? Woo. Tak boleh weh. Tapi Rizwan kalau dia lawan dua orang ni mungkin okey lah kan. Ha ha ha ha. Ambil tengok dia elak lagi. Ha. Tangkas tapi itulah. Kena juga. Oi, lari. Oh, itu aku rasa uh, apa barang baru dia. Dia macam AOE punya stun. Itu dia kita punya pelarian kita. Perlukan arena untuk mengenal pasti siapa yang paling berpotensi. Okey. Jadi pemakai baru Iris. Apa? Oh, pemakai baru Iris? Faham. Kami akan teruskan. Satu perkara lagi. Tapi dia orang tak separate lagi kan? Kenaan pusingan seterusnya. Ini kedudukan markah yang terkini. So Alex, Rudy, Rosa out dah. Oh. Gila lah. sebab dia orang injet kan? Alex injet. Rosa memang injet teruk lah. Oleh itu. Banyak sangat tekno kan? Dalam ha. sejarah arena. Kamu semua akan bertukar teras. Oh, huh, tukar teras? Seriously? Oh, Ali oh, jadi ni. Combat. Kita tak boleh satu tim lagi lah macam ni. Ali combat okey lah kot. Kai, maybe. <laughs> Dengan drone dia dia. Eh. Drone sebut tukar sekali. Uh. Sebenarnya, yang kita buat lain dari teras yang lain adalah pertahanan. Ya. Yeah. The, great offensive. we bring a great offensive. Ah. Kita yang tentukan bagaimana dan berapa lama untuk berhadapan dengan musuh. Dia perlu serang pada masa yang cepat. Ha, ya, bila ada opening kan? Sekarang! Woo! Ah, serang bukan bertahan salah tu But still Okay lah kot kan Ya dia patutnya defend ah, Tak apa <laughs> Percubaan yang bagus Kedroid kan, yang dilengkapi dengan penjana EMP Ia okay. akan diaktifkan sejurus ia tiba di salah satu pangkalan Menggerakkan Mechadroid tersebut ke pangkalan pasukan lawan Alisha dengan Kim eh ambil dia dulu. Ha? Oh. Sorry, Kai. Oh! Kai memang tak sesuai weh combat. Ah, dia ni mana tahu kan. Nah, hack-hack ni techno je. Tapi dia kena belajarlah. Oh, Jangan kejar! Kita kena kawan Rizka! kita tahu kita pula. Diamlah. Ini aku buat. Oh, dia terlibat pula. sih kena marah sekejap weh. Eh, Ali ni serba boleh weh. Aku rasa dia seorang yang layak untuk jadi semua teras kan? Kita patut buat macam ni. Oh, bahaya tim dia orang. Memang lah dia sniper kan. Dia bertukar ke invisio lagi menakutkan weh. Tak nampak dia kat mana. Oh, tu. Gila lah dia baca weh. Kan? Tapi itulah termakan umpan lah Sebab apa kan combat ni perlu ada dengan team kan Ya simple lah. Simple je Kai jadi combat weh dia, dia naikkan shield Lepas tu dia pergi depannya Ah, semua berkumpul eh. Untuk setengah jam. Cukup. Oh, dah nak sampai dah. Tidak! Kalah lah tu. Yeah. So, dia abandon team dia kan. Penting sebenarnya combat ni sebab dia macam barisan hadapan kan. So, kalau dah kena bait macam tu je memang tak boleh buat apa lah. Eh. Nampak, nampak. Bagaimana ni? Tuning ke? Hey. Oh dia communicate daripada sini ke? Ingat Ali tak nampak ke tak atas lagi Ali bangun macam dia? Kan? Oh dia letak benda tu supaya tu disable kan eh? Ah, macam yang waktu season 1 tu. Kat sini dari semalam. Mana comot? Comot? Comot? Oh comot nampak. Oh oh. <laughs> Ha, tu dia. Ha. Ah. Comot. Cuma nampak, let's go, comot! Awak tak boleh macam ni. Kalau saya... Ah! Let's go. Oh, tanam apa? Get creature. Sejak so, apa dia nak overloadkan sistem ke apa? Tapi comot nampak eh. Okay, itu itu yang penting. Okay, comot nampak. Okay, comot nampak. Itu yang penting. Alright, itulah dia. Episod 8 Tak ada apa benda yang berlaku sangat Cuma uh, Kim ada backstory dia sikit And then dia tanam benda lah Gate Crasher tu So Ali Dan yang lain-lain Swap teras Jadi Yelah kan memang tak biasa lah kan Ali dengan dia punya uh, Style dia yang memang nak fight Nak fight kan So dia, dia telah mengabaikan team dia Tapi tak apalah Mungkin uh, Ada lagi Next stage mungkin Diorang masih kekal dekat teras yang swap ni mungkin Ali boleh develop daripada situ Tak tahulah kan macam mana Tapi itulah dia uh, Episod 8 Kalau korang suka dengan reaction aku Macam biasa Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe juga Kita akan jumpa Di video akan datang episode akan datang Assalamualaikum dan Bye bye